okuba ntugenda kusooka tukiyitemu tufune information eriwo pointi no njala sooka okutumira ku banabyana bwena bawanga lya mu diaspora abali mu ggwanga ery amerika mu masaza gonna wuuli abali mu ggwanga erya canada abali mu masaza gonna gye muli ne tugenda e brazil namwe gye muli masaza gonna ne tujja e mungereza namwe mbatumiddeko ne tumira ku banabyana bwena bawanga lya mu european union countries munambala mbatumiddeko nga sawuddemu ggwanga kikubanga europe nsi yakwa continent nene nnyo erimu ensi nnyingi banauganda bangi bawangalirayo mwena mbatumiddeko uh, nezi eno tumira kubona ebigenda mububa abawangalya mu middle east namwe mbatumiddeko mwenna buli mu nsi mwolinga ngoli mukukola namwe nkutumiddeko naye ntumira kubawangalya ku lukalu lwa asia namwe mbatumiddeko abali e japan abali e south korea abali e india abali e malaysia abali e vietnam uh, abali mu nsi zonna zonna zonna zonna bulinga olimu nauganda olimu asia nkulamusizaako n'abali buyinda mwe mbalamusizaako awo nono enserengeta nezijja ku luka lwa africa mwena batumiddeko bagala mwena bwangalya mu luka lwa africa mu nsi ezenjawulo gye mukakkalabiza okusingira dda bannayuganda bamanyi mu ggwanga erya south africa nigeria botswana uh, swaziland congo drc congo south sudan uh, sudan yamambuka ne tujja mu kenya ne tujja e tanzania uh, ndoza nemalirayo erwanda wepo ne drc congo namwe mbalamusizaako nnyo awo nno bwenkimbakimba nenzire wakakonyini mu uganda mbalamusizaako banyabo ne basebo buli omu gyasinzira okuwuliramuka mu uganda buli kitundu kyonna gyesinzira okuwulira mu disitulikiti yonna bulamusizaako mwebale kunjagala mwebale kungubira mwebale kugowa mwebale kusasanya information ate mwebale kwebereramu ebintu bingi ebitambula mu uganda mukimanyi information emusobola gifuna tv zibalimba zibawa information enfu nze nezije nebawa information entuufu so no mbebaza nnyo okuba nti muteekawo data ate nga wabuseera okuba nti mungoberera so ensonga lwaki enkera ne mbabuuzaako ne mbatumirako oli mujaali ne bagamba mukyebirako gye mutuusaako engalo kuba nti buli omu agoberera ensonga zino so nno olwaleero njala tandika puroguraamu eno nga ntandika n'ekigula lujji era ntumidde ku mwena mwena mwena abanyumira ekigula lujji mu puroguraamu eno nti mwebale kuba nti mukinyumirwa ate mwebale kusaasanya infomation erimu lwakuba nti ekigula lujji kyaleero njagala mbeere bantu bangi nnyo mukiwulirize bulungi nnyo nga sirina kitandika bulungi njagala nsooka entwala obubaka buno okutumira ku mukama wange ya omukulembeze gwe twala olaba kyagulanyi senta mwonna w'oli mukama akube nga akuwangaza ate obe nga oyita mu mbeera yonna gy'olimu olw'ensonga nti abatamanya ŋŋamba bangi eh, bakwogerako ebigambo bingi bakutambulizako ebigambo bingi naye ate ffe kyetwakimanyira nti bajja kuwoga olw'ensonga akakodyo komumpimbirisotasamutano wakale kizikaddakosa ebbanga lyonna avunza omuntu osobole okuyisawo kyoyagala naye ffe kyetwagaana tulina okudifendinga ekibiina kya nopu n'abakulembeze baakyo mpaka lasiti gwawulira nga kikuluma nnyo osobola okwetuga nogenda ku munyanja so mukama waffe robert kyagulanyi ssentamu okulamusiza n'akakiiko konna akatwaddukanya ekibira kya nno kumunamwe mbalamusizaako mpozzi era nja tutwala message eno ebeere laudan kiya sinatandika kigula lugi nja kubira omulanga omukulembeze waffe robert kyagulanyi ssentamu ne secretariat akakiiko akaddukanya emirimu gy'ekibiina kyaffe ngenda basaba n'obuwombeefu nti olwokuba tuli mu nsi engunjufu ate twetaganya abantu okufuna information twetaaga muyingire mangu mu nsonga eza disitulikiti kayunga ng'obudde bukyali abantu bangi beesoboddeyo okwagala okuvuganya ku kifo eky'omugenzi fefe kaserwogo naye ate ebigambo bingi ebitambula nga nze bwe nagamba nti sigenda kutandika kuyingira mu ntalo z'abantu sizaagala saagala nnyo ntalo era entalo nazibalekera abamu so ensonga zekayunga zino zitandise okulandaga zirimu ebigambo bingi ate sikyagala bigambo bingi kubanga ebintu byokulowoozaako bingi ebintu byokukolako bingi so omuntu yenna aliyo ngaoli ku security eriet n'omukulembeze oba gy'oli please mutuyambe muyingire mu nsonga za zekayunga muzisetolinge abantu bekimanyi nti banop baweebwe kaadi anaabayiseemu atwale anaaba nga siwadu mu nsunsule mu kubanga ojjukire kayunga iremu ku masaza ga buganda bayimu ku disitulikiti erimu ebyobugagga bingi nnyo omumpe mbirosetaasa mutano wakajagala etwala ettaka lyona ngaakozesa bulokawo gwe bayita kalangwa kalangwa naye naba agenti be benyini abamugaba bali mu nuku ebyo ebigambo bingi sijja birambula naye ngenda kusaba abakulembeze banno mutule nga obudde bukyali musobole okusotinga ensonga eno kubanga ebigambo bingi bitambula ate nga nze saagala bigambo njagala nnyo akakiiko katule nga obudde bukyali kasunsule abantu bano katumanyane gwe bawakadde kaani nga kitegena kiggwe kubanga ebigambo bisukka obungi ate bitabula jjukira nti ebigambo bisukka obungi bitabula ate bina abalabe bafune omukisa okujja okwogera ebigambo bitakwatagana twetaaga nnyo okwewala abalabe bano tubasibire ebweru babanga ebigambo byogera bitonotono so mwenna abakulembeze ba nopu abakwatibwako ensonga eno nanakakiika kawasaganya ku kusunsula abantu abagenda okukozesa bifo ebyenjawulo please mutuyambe mugende nga obudde bukyali mutuuze abakulembeze n'abalina interest oba balina obwetaavu ogenda okukozesebwa ku chairman ku kifo kya chairman rsf kayunga mutuye mugenda mutule mu nsonga zino ngaobudde bukyali tumanye ki ekigenda okuddako so nammwe bakulembeze bekayumba mwenna nga mwalolebwa akakiika ka nop okuva ku bacoordinators bakulembeze okuva ku rs1 rs2 rs3 please nammwe mukole majority report bw'otubuulire ki ekigenda okukiki ekigenda mumaaso ekitambule mu gisiirike kwe sekuritiriire sekuritiriire naye sinzire okwo wenejja okulaba nti ekola ebintu bino bibe nga biri professional nga mubale ku ground mutubuddeki ekituffu ekiriko olw'ensonga fe tetujja kujja ku social media tugaa nti guntulonzi ono naye dda tetulina buyinza wala mu abakulembeza bali ku sini amanyi nti ono wamaanyi ono ali kumulamwa ono tali kumulamwa kubanga bantu bangi nyo beesibye mu nopu naye nga tesiba nopu ekitu kimanyi bulungi nnyo twetutaga abakulembeze bekayo nga bali ku gulawundi mutuyambeko okutwanguliza omulimu guno sekuritelivye mugiyambeko okuwanguliza omulimu guno wepona omukulembeze afula kyagulanyisa entamu mumuyambeko okukola ki okwanguiriza omulimu guno kyemanyi vidiyo eno babagikwatamu nakyo sikimanyi mumbuuli aba bakikwatamu tukole ekirala kuba nakyenda bekitategereka bulungi so abakulembeze bekayunga njagala namwe mutuyambeko bulungi nnyo tukole ensonga zino ziggwe Alright. Okusookera ddala nja kusooka okusaasira bannayuganda mwena baviiriddwako abantu bamwe mu njega eneriwo kitalo nnyo kitalo nnyo ddala ensi bwete bwetambula abantu abamu bafa mu ngeri etategeerekeka abamu battibwa bakubwa amasasi bakubwa emiggo kati mukama mwena bangumize abaviiriddwako abantu mu ngeri zonna naye ate ne ntwala okulabula kuno n'okunyolwa kwa ngeri ebitongole by'okwerira mususse nnyo okuba abantu mususse nnyo okuba abantu abantu mujja bakuba mubetamira ensi yaabwe sinakinamu babetamye so njagala kubasaba buli amanyi tiwabibakwena mutwale disipuline eyawaggulu okuba nti bano bannayuganda basasuli omusolo okubakuba emboko nga bakuba ente tekikola makulu kubanga gwonaokuba enkya ojja kuba mulamu ojja kuba sezaala ojja kuba mukodomi wo nga tumanyi gwani gwokolaki gwokuba so nno gensomola ki mbagambye nti muntu afiiriddwako omuntu ni atuusiddwako obuvune please mukama kkingirize osobole okuba nga oyita mu mbeera eno ntandise n'ekigulalo gikyaleero njakala buli muntu yenna amanyi nti oddukanya bizinesi mu uganda ng'olina bizinesi weekozesa oli musajja muganda oli munnauganda naye nga owangalya wasiisira mu buganda wakati njagala obere ku vidiyo eno nkiddamu nga ntandika ekigulanogi bwoba omanyi nti oli musajja muganda mukazi muganda ng'olina bizinesi engundiivu eruddewo ng'ebadde ekola amakuba era nga bakumanyi bulungi nkusaba obere ku vidiyo eno naddala abagagga bomu kampala ab'omu buganda balina ensimbi nankuba ne nga tuli muganda naye ng'obukoledde mu buganda ebbanga ddene nnyo buli kimu kyo kiri nkwagala ku vidiyo eno ninayo meseji amanyinjayo labbaweereza nga sinatandika kigula tugi kino saagala yebuzaabuzanga afukaana abasagala buzibu batuukeko mulikomutegene tisaategedde information gyengenda obamu kigula lugi kino egenda bakaby amazika naye mujja kuguma kubanga ensibu ekyo bweri bwe mugira basibu etambula etambula mu sayidis endala so njagala omuntu yenna nga munauganda naye nga wangalya muganda ng'olinamu bizinesi enguudiivu oba oli munnamakolero oli musuubuzi olina ebizimbe naye nga olina embeera gyolaba etatambula bulungi nkwagala obeku kigula lugi kino kubanga ne information njagala bawa before nga sinagenda ku information eyo nga bulijjo njagala nsooka enzanya voice note ne ginabazanyirako lwi ndyoke ntandika ebiki ebyaguddeo ku bakyala bana babiri abafudde bannamakole abadde balina bizinesi zaabwe mulyoke mutegeere kyebagamba nti kikulu nnyo eno message njagala egende mwenna njiddamu omulundi ogusembo siriddamu kuzanya voice note eno voice note eno njagala egende ku bantu mwenna abalina bizinensi nga muli baganda muli bannauganda naye nga musiisidde mu buganda waliwo ekintu ekitta bantu ekiriwo tulina ekintu kyebata silent genocide egenda mu maaso mu uganda naddala mu buganda wakati abantu baffe batandise batta olw'ebyenfuna abala batta byabawufuzi naye njagala kuzanya voice note eno omulundi ogusembayo ndyokebo amawulire ag'ennaku mutegeere nti bano abasajja si bantu baffe baagala buli kimu kyefunza balyoke bategeere kitalo nnyo ekyokuvirwako omukyala yatandikawo kampuni oba yatandikawo kampuni eyokuzika mu uganda nga yenna nyini uganda funeral service omukyala regina mukina mukyala regina mukina enfaye tetegereka yamatankane ngaempale za museveni then n'omukyala nakasujja aisha abadenanyini abadde nanyini kampuni gyebayita aroisha organic nabe enfa zaabe tezitegereka ti bwenzanya voice noti eno you know, ngenda bagu ne information bana abantu bafudde bakyekye kyabase omukyalo oyo oyo omukyalo yafudde yatandika pro yatandika pa company yasoko kutaka company ezika abantu mu Uganda nga abantu basinga abantu ezikira abantu bafune omukyalo navo ne idea nagamba nti ye asobola okubanga atandika company ezika era company yabadde yamaanyi nnyo ebyatuusewo na bikyebyabadde mu kufa kwono omukyala byende esola n'omukyalo oli omulala bonna babadde bakyala bawangalya mu buganda ate ngawalina bizinesi zamaanyi nnyo so omukyala ono omukyala ono bafudde ngaenfaye erimu amatankale ngaempera ya museveni kati musogamuliza voice note eno lyoke ezijja n'amawulire gano tulyoke tutandika ekigulalo kati ekigulalo gikitandise muulize voice note eno jibaliko muganda wange kano njagala kayisawo mu bwangu nkubiddeko awo naye kale sibadde kiriya nsaba okulenga audio eno there is a gentleman by the name of uh, kano muhangi ali mu updf fourth division omusajja ono atali batambulira mumotoka eya uganda police force these people are deliberately ngamba deliberately bagenda ne basiiga obutambaala obuliko virus eya covid ku geeti z'abantu abagagga n'abantu aba uh, uh, business owners ab'enjawulo nga basiiga akawuuka kano ku geeti ku luugi lw'emmotoka ok ate mission eno bagikolako even in the churches is where they began from tasolaba nti bapasita abasinga bavudde nnyo batandikira mu kanisa batandikira mu kanisa mission eno bagenda ne bagye batandikira okukosiyo kasiiga so omusajja omu netiimu ye bagenda nga basiiga akagundi kano ku nzigi z'abantu ez'emmotoka mwakeedi especially those that are being run by, by rich people and thats how this thing is actually spreading its actually target actually targeting uh, specific people and deliberately infecting them with this virus bantu balina okwegendereza bategere nti kano muhangi ne banne abali mu UPDF fourth division batambulira motoka ya, U, ya Uganda ya UPF Uganda Uganda People Uganda Police Force and they are deliberately smearing contaminated uh, handkerchiefs that already have the virus on them on people's gates, people's cars, and people's doors in Wakar, and to deliberately infect them with this virus. This mission was started way back and it began with the churches. began n'amakanisa muganda wange so this is for your information and let the world you know or let the citizens you know that when they wake up in the morning they should first clean their doors with the data otherwise they are going to touch or they contaminated what contaminated items that are around their homes batambulira mu motoka eya uganda police force bapakinga ku gate yo oba kumpi n'emotokayo ne basiigaku akawuuka so gwojja n'ogulawo nga tomanyi okakana kale nga obulwadde bukukutta webalayo muganda wange kanzire mu kava yange yengeri yemu omukyalo ono bambi yengeri yemu gye bamukozeemu ekijjo byo bambi n'atuka okufiira obulamu bwe mu ngeri yabadde entegeke yoyo omukyala regina Ah, gye bakoze ekintu ekyekimu ne bamujja mubulamu bwensi eno olwokuba nti abadde alina bizinesi enene enwodivu mu uganda era mu buganda awo nno sijja kulwawo kati kantandika ekigula lujje leero nkitandise bwe nti kitalo nnyo okufiirwa bannayuganda abalina bizinesi ez'amaanyi mu uganda olw'abantu abeeyagaliza nga bo nga bo okuba nti bali mu kintu kino okuba nga baagala okkiggusa buli kimu babe nga balinawo ennyindo zaabwe nga bataddewo ensimbi abantu bangi mu uganda ne mu buganda okusingira ddala baali beetandikiddewo bizinesi gamba ng'amakolero bizinesi ez'enjawulo bwe bajja ekigulira magala eddiba bizinesi zino ziyitimuka abantu bano abatamanya ŋŋamba abali mu famire gye mugamba esooka bali mu buyinza mu ngeri emenya amateeka batambudde amakampuni mangi nga bagenda basabamu emigabo kampuni emumu omugabo oyo ceo waayo oba nanyini kampuni eyo bw'aba tebasudde kampuni ye ye kennyini amaliriza agenze kaganga aba tagenze kaganga amaliriza bizinensi bagisudde ne bamugjako era bizinensi nemuvaako n'egenda omukyalo ono regina eyafudde nanyini uganda funeral service omukyalo ono yenfa yeemu gye baamuseemu ntegezeddwako n'amawulire amala nti n'omusajja eyatandika kampuni gye bayita acrit business oba acrit uh, eno ngaekampuni ekola ku byokuzimba amayumba ag'omulembe nyiniyo yagitandikanga ye era nebamuyingiramu musaba shares abantu ba fast family nasooka neyesiggaliza oluvanyuma nakkiriza kyakomekereza ngaomusajja nebamugye mu bizinesi bamukasa ebweru era nakati ali kukuba ataayaaya alinga nga atalina waya zondo kati kino kyazze kitya nsiba mbagamba ebintu bino nti abasajja bano lwajja nakusaba nti ayagala kubeera shahuda mu kampuni abeera n'ekigendo lwaki ayagala kusuula era baagala kutta ntandise bwe nti omukyalo regina abadde nannyini kampuni eya uganda funeral service kati nga mugenzi omukyalo ono bambi ye mukyala ayasooka okukola bizinensi ey'okuteekateeka engeri gyebasindikamu abantu eh, engeri gyebaterekamu abantu b'okubaziika mu ngeri eyekitiibwa n'agifuula bizinensi okuba nti omuntu oba ofiiriddwako omuntu tekikwetagisa ate genda kusima ntaana oba kutambuza mirambo ye kennyini omubuulira omufuwaali ne bagenda bamwambaza ne bamutwitinga ne bamukolako obulungi ne muteeka mu sanduuke n'okukola emikolo gyonna egy'okuziika gwe n'obakwasa ensimbi zaabwe bo ne baddira waka ne beebaka omukyalo naludde mu bizinesi kubanga ekampuni yasooka mu uganda kubanga ekoze emirimu gino era gikoledde eddala bulungi nnyo tebebalanko nabbala bizinesi eno bwekoledde ebbanga erisinga obungi ebadde clean nga terina mubuzibu era ngaekulaakulanye kino kyaleetera abatamanya ngamba bano aba state house okuli omukyala janet kembabazi museveni ne mutabani we edrek lwaboogo okufuna oli yafuna akakazi ku mutima mutabani wa janet gwyamuwasiza eh, omuwala n'afuna akasajja ku mutima nga baagala okusula omukyalo ono naye n'alema emyaka ebiri emabega gyetukubye emabega omuvubuka ono odrekerwabwe ogwo mwamuwulidde nga nkomentingako wiiki zokke saagala kumanya kubanga azironga zintipawo abantu abawuli abatuufu mbasaagala kumanya era i don't care who the hell ayolwabwe ogo lwabwe ogo sibo sifayo ki kyoli kubanga nkimanyi fena tuli human beings anytime we can leave this planet earth ne tusinkana gyotalina muntu gyotalina buyinza ne tweriga ebigo n'enfuufu n'enyokera mu ggulu omwo ne wabulawo asala mu myaka ebiri emabega omukyalo ono yafuna omukyalo ono yatuukirirwa omuvubuka gwe bayita odrek lwabwogo ono odrek lwabwogo yebba w'omuwala gwe bayita patience museveni oba patience lwabwogo muwala wa museveni gwe yawasa omwami ono yatuukirira omukyalo n'amugamba nti mukyala regina amanja ge nze odrek lwaba ogwo nze eyawasamula museveni eyitibwa diana omukyala mugamba nkumanyi namugamba siba okuyambe muki namugamba nti munange njagala kufuna shares mu kampuni eno eya uganda fenal service tusobole okuba nga tuddukanya kampuni eno tusobole ogigaziya okwetoola eggwanga lyonna mukyalo egiina ono yaddamu omwami ono odrek lwabugo n'amugamba munnange nze no bizinesi nagitandikawo era kati bwe maze ogikola nekulaakulana bizinesi tekyali yange yabaana bange abawangalya mitala w'amayanja wepo n'abaana bali ewaka nze ndiwo wano nga kuwummulamu kubanga essaawa yonna ngenda kuwummula naye bizinesi yabaana so seetaaga shareholde kubanga bizinesi enali gitandika seetaaga shareholde yenna bizinesi enabaana bajja gimanaginga kino nno kyanyiiza omumpembe odrek lwabugo n'afuna obusungu n'obusina akasajja ku mutima ne kamunyiga olwokuba nti missioni yaabwe yali yakutekinga over bizinesi eno nyini bamugyewo omukyalo olo bwagaana okuwa odre ku lwabogo shares zino odre ku lwabogo yaddayo ng'afunye akasajja ku mutima ne ku buli mmawa nga bumutwakadde ng'alowooza nti buli kimbagenda kibeeramu munnange omukyalo olo yalowooza nti ebintu bino biwedde emyezi ebiri emabega ngaomukyalo no tanatuuka kuzikirira kugenda mamagombe mbagambye waliwo kati covid gwebatega voice note gyensoosa okuzannya omukyalo ono yalowooza nti biwedde emyezi ebiri ngaokufaaka tekunnaba omukyalo ono omumpembe mama assassin gwebayita genet kembabazi mama gubita genet museveni genet genet museveni yakubira omukyalo ono olukumo lw'essimu n'amugamba mukyalo regina amanya gange nze genet museveni mukyala wa genet mukyala wa museveni n'amugamba nsanyisa okuwulizaako nnyabo n'amugamba nno papas enkubisiza essimu eno nti njagala kufuna njagala gula shares mu kampuni yo omukyalo ono yali mwesimbu nnyo yagamba janet ndi munange nze kampuni nagitandika ku lw'abaana bange seetaaga shares seetaaga mutukungulako shares kubanga emyaka gyendimu gyakawungeezi njagala kuwummula so bizinesi ebyo yabaana siyaki si yakugulamu shares kino kyanyiza janet nekimumeza akakazi ku mutima nekimumeza akakazi akalala ku mutima n'awulira ng'aswadde okuba nti yasooka sirika mutimanwa nekigaana Derek naafuna obusungu wano nno wava ne bateekawoteekawo enkola egamba nti bagenda mutega kye tuyita planned covid era gye baamutegekedde omukyalo ono eyamugje mbudde omukyalo ono missioni yamugze yavudde mu state house era mulyanga aguddewo akatama nkomugamu kampuni eno kijja kuba kitegeeza nti already first family bano bennyini bebabadde mu lukuwe lw'okujja omukyalo ono olwensonga nti yagaana okubawa shares mu kampuni ono si yeeka omwami ibrahimu kibirige naye byebizibu emibi yasanga mu bizinensi ye ate era ntegezeddwako nti omukyalo ono aisha nakasujja owa alaisha organic era ono omukyala kyekimu atuukiriddwa abantu bangi nnyo abadde bamwegomba nga bamwagala abawashiers mu kampuni zino n'agaana mu kugaana kuno naye bamukoze ekintu kyekimu bamuteza akawuka ka korona ne bakamutega mu ofiisi oba wonawe yakasanze ne kamujja mu budde bagenze omutwalatwala mu ddwala mubeezaayo mungu bwatyo bwe yasaze okubaade mukyala musiraamu n'amujjulula eno mesagi njagala egende mwenna abasajja abalina bizinensi mu uganda naddala mu buganda bizinensi wagyetandikira ku nsimbi ezo neyekula bulungi teweetaaga shareholder era kasita batandikaokusaaa okusaa ekiba sha kumanya nti yakwalula esiridde so bainvesita bana babiri abadde bainigenance uganda nzibaba tebakkiridde kaganga olwokuba nti ensimbi zaabwe zabasizza nga bana abantu buwamu baagala tteekawo nyindo nga kampuni zonna eziri mu uganda baagala kuba nga bazitwala bw'obanga olemereddwa nga bakojjawo ekyo nno mukitegedde bulungi nti mwawadde amawulire ago mugawulire bulungi era mugategeera abakyala bano bombi bafudde mwezi gwe gumu ekintu ekyamu nnyo okufiirwa abantu ab'omugaso we bati abadde balina kampuni ezaffe ez'omu uganda eziwe abantu nayesa emirimu zisasula emisolo ate nga siza bagwira ng'ezaabalala so abakyala bana babiri mukama bawumuze mirembe tubafiiriddwa nnyo naye nammwe abasigaddeyo abakyefuula nti temuwulira ebintu bino ate nga mbiwulira munange nze ogwange mangu koze bagamba kutemyako yagala wambazzi kibeyaga asudde musituke mutandike okwekengera ngaobudde bukyali abo nno nga maze agooka nyongere amawulire amalaga kubanga nobatera essimu kuba essimu mwogere ensonga zammwe ah, eno message njagala egende buli muntu yenna alina akasajja ku mutima ng'olina mm. ennooma olina ennugu olina efutirizi oli mu wankweze nge bakusindika okusanyawo ekibiina kya nupa okyawulamu eno mesa njagala mugisale mu particular ng'egenderi abantu abo ekibiina kya national unity platform ekyakatandikawo emyezi gitalinawera mukaaga kikoze rekodi nekigiteekawo nekireeta n'omukulembeze eyalonde bwe bitundu nsanvu nanaku buli kikumi omuliisa maanyi era omulepinzi weggwanga uganda omupebsrotafutano wakaletezi nakireepinga natwala obuyinza bwakyo naye nga te sintu bwagala mu bbanga ettali yawalanyo tubwagala kino nno nze nganze amanyi museveni eyamusoma okuva kagera kanasui mpaka kaviri waggulu nze nkiraba nga museveni ebintu byakola bisinga obungi ateekawo nnyo abantu batadde sayidi ngawo bakukyankalanya bukyankalanya ebintu bireme kubanga birungi yensonga lwaki mubadde bangi nnyo abadde ku social media kuno amu nga boogera matankani ngaempale za museveni kennyini nga bebuzaabuzanga abafuka bana abantu bali mu kibiina kino kumbi bo baali bateze emitego gyabwe gyakufunirako nsimbi wetongerera essaawa zino abantu bangi nnyo babera ku mitimbagano kuno okuvuma robert kyagulanyi seetamu okuvuma ekibiina kya nupu wepona bakikulembera nakyo naye nnoojagala bagamba ngabaga nti baga nti omulungi tabulawo kamogo tukimanyi bulungi naye kenyini nkimanyi nti ekibiina kya nupu kirimu obuzibuzibu obutonotono naye omuntu alina obuzibu bwa complaining ng'omuntu eyasomako era ngaoyagala enkyukakyuka ekyobuwombeefu oba ekyobutegeevu kiba kiti bw'oba olina ekizibu kyeweemulugunya wandika ebbanka luwa ogisindikire omukulembeze oba ogisindikire akakiika katwala nopo bategeeze nti ensonga eno ebcd eri bweti naye bw'osinziira ku butimbagano okutandika okumalwa kyagulanyi sentamu ovuma akakiika ovuma abakulembeze kiba kitegeeza nti gwe tuli muki toli mukulembeze ate naawe oba weenonyeza bibyo mwene ensonga ntegeeza ntya abantu bangi bali ku social media kuno abeefudde nti bawagira nnyo okusonga ate baakajja wano nowe mbagambira buli muntu muna uganda ali mu nsi gy'oli oba oli uganda oba oli waka oba oli wabweru abantu bangi enkwe zengeza erimbise kubanga museveni gwe mulimu gwakwawulamu bantu tayagala kiteredde era gwe mulimu gwakula ku social media esaawa zino abantu bangi bawuguse bawugusiza mubintu ebitategerekeka kubayingiza mu ddiro ezitategerekeka kumbe ffe tutegeera ki kyekigenda mu maaso ntandise bwe nti omuntu yenna nga gwe ng'oli eyo ng'omulimu gwe museveni akuteekamu nsimbi kuvuma nakwono na kibiina kyakyagulanyi kibayita nuupu oba ekibiina kyaffe ekya nuupu nga bakuwa ensimbi sente ezo ziri bulungi bw'oba owulira ngaekibiina kya nupi bekikola tebikwatagana oli waddembe tuvakati otandike ekibiina ekikyo oba otandike organization eyo fengafe abamanyi procedures ne rules o regulations ezikwatagana ne political parties mu system ya museveni gyalina tukimanyi nti apulantinga abantu tukimanyi nti aleeta abantu okutandika okukola obuvuyi mu kibiina kyonna okukisaanyaawo weekingafe abaludde mbyobufuzi tujja kukkiriza abantu nga mmwe abalinnyidde nupu ku site square mutandika okwogera matankani ngaempale z'amaseveni ng'ate muyina ekkola kigendere nga muyina ensimbi ezaabawo bekusanyawo ekintu kino nze nganze omuntu ndi ku mutimbagano kuno nwaniridde ekibiina kino nwaniridde enkyukakyuka emyaka egiwera sisaba nga kuwadde omunwe gw'ensimbi wendi sisaba nga kukola kintu kyonna wendi nwana okuva ku makya n'olweggulu naye omuntu eyalinnyira sitogo ku site sikweya mu myezi mukaaga n'abategeerera ate naaba ngaavuma nga talina kye yali akoze mu sitwage eno mwegendereze nnyo mwegendereze nnyo mwegendereze nnyo enkwezenge n'emisege egyetadde mu maliba gengendiga nti bantu bategera kumbe zino zonna enkwezenge za museveni zaateekawo okwawulamu bw'obanga ogamba nti wasoma era ng'otegera oga nti owagira ekibiina kya nuubu ate nga muyina ebintu byemwajja naba nga muze mubikola nga tubategeera kubanga tubamanyi bulungi nnyo bw'obanga omanye ensobi za mukazi wo tozitwala mu paaka nkadde zoogera tozitwala mu paliyamenti zoogera ekyo singa bwe kyali singa buli muntu yenna amanye ebifa mu maka g'abantu naye ensonga zomukisenge bazogera mukisenge nensonga zamaka zigwera mumaka bwosanga omuntu yenna ngaayanjuluza ensonga ze ezomumaka ezomukisenge azitade mupublic mupaaka empyebankadde oba ewantu wonna oyo manya munange yakuza mutwe amagezi talina kati munange saagala mwekuyemizi mwenna abalyo nga mulimumuntu esimayiguli yayogedde mubaleke abo si bannaffe be bantu museveni beyateekawo okuba nti bo balimu okuwawulamu nakwogera kwagala kuwawulamu kibiina na kuvumaganya naye ngate bane kibasobola mbaga bo omuntu nga tasobola kwerabirira atasobola gamba nti atandikawo ekintu oba otandikawo kasobe ka nassale nga ate tofuga nko kwero siwano tobera nkowadde nekintu nga nestroke wajirira ku kampala road lwaki olumwa nnyo omutwe okusinga abantu abatandika kino emyaka etaano emabega oba emyaka ena kanjala bagamba strage no tugibazeemu emyaka egiwera etaano nga tuwaana omuntu eyakajja mu myezi mukaaga tagenda bategeerera musigale ku mulamwa abotumuma emisoveni abakozesa okukola ebintu bino so nno tetugenda kumala budde bwe muba muulya nga mulumwa nnyo olw'ekibiina kya nuupu nga mwetaba nuupu mukole ekibiina ekyammwe simple mukizimbe mukikola ebimuwagala mbiri n'ekibiina kya nuupu lwba kyagulanyi senta mubireke kubanga si abaganye okutandikawo political party yammwe nop si ebaganye okufuna ensimbi nop si ebaganye okukola buli kimu one mugamba mbwe kyagulanya sizza abantu kyagulanya ayina ekomera ayina emundu ayina ki bwoba olina obujulizi nga mugamba sina kyagulanya yali ensimbi please mulina information mulina tekinologi mulina buli kimu kera ku matanga omuntu yasomako okwate information gyolinanga eri proven nti kyagulanya sina yafuna ensimbi ozite ku social media then you can give you all ears but if you don't have information please zip up your big mouth era musigale gye muli eyo museveni abikoledde ebbanga ddene yo myaka ana nga abikola kubuzaabuza ofuge kyankalanya abantu tetugenda bakkiriza nga twamumanyi okukyankalanya abantu tetugenda kikiriza tujja kubuulira abantu abala basigaddewo nga webali batujagenda nabo abala babuziddwa buziddwa babatono bajjagenda bajja kitegera nga obudde bugenze nti enkola ya museveni yo babuzeebuze obakyankalanye obafuge yensonga lwakyagulayega ti ensonga ezalina makulu siziwa makulu kati abantu abatategera kantu ako kyagulanyi yasuubira era yamanya ejja kuvayo abawumbatuutu abatooletoole abagwagwa abalina endowooza entono ey'okwagala ensimbi nga balooza nti ensimbi zimala buli kimu kyagulanyi yalina ensimbi yalina buli kimu naye omuntu amwerijjako omuwalampa omuvuma n'okwogera mafuukuule nga neekampala apangisa omuntu amuvuma nga ne waali mu nsi waali basuza musuze mu ntebe omuntu amuvuma nga ne sente ziddukanye bakola basaba nsabe kyokka ng'ate mukimanyi bulungi nnyo nti struggle mu mugifandize all along kino kibagamba bwe mundabira ku bantu amubagambe nti batandike ekibiina ekyabwe period kubanga balina eddembe mu constitution okutandika political party yaabwe at their own pace babacking off ku nsonga ezikwata ku nuupu kubanga nuupu si yebalemeseza gye bali nuupu yo ebyayo ebikola mu open space teyetaaga kwekweka mumpulidde bulungi message mugibasindikire loud and clear so kubanga yekola museveni eyokwawulamu so yenna ali yavuma kyagulanyi ng'okola ensonga eyo please genda okole byoyina okukola mutandike ekibiina ekyamuwefe ekyaffe tugenda kitandika eyo message nyimaliriza njagala genda eri mukyala mukyala prime minister omukyala nabbanja munnange nabbanja nkulamusizaako kansula ekyo oli bulungi emirimu ogikoze gyebale naye ebuuzo byenjagala okukubooza biri wano gwe prime minister akwasaganya baminisita bonna mu kriteria ki muwayise okukyusa ebintu ebigendera byonna ebya uganda bifuula nti byabantu balondemu bannauganda tuli millions 45 wajjewo akakuŋunta akatandika okugamba nti no mulina special groups zemugenda okuwa emitwalo kkumi kkumi ngaabantu bano tebawera dde akakadde bawa emitwalo kkumi kkumi mwagala tugamba nti millions ana millions ana mu esatu oba milliyoni ana mu esatu milliyoni ana mu ana mwenya n'ekitundu zirina ebyokulya mu nsi ezikulaakulanye the moment kasita embeera esukka ogw'omulamuzi ensi erina okulabirira abantu baayo kyenkanyi oba mugagga oba si mugagga kiri gye bali abagagga abenkana mu bo obutagula omageeti gawe obutasaba buyambi ne buli muntu yenna aweebwa kyenkanyi oba mugagga oba si mugagga mwe kakuŋunta kike mwakozesezza okulondebamu abantu bona abatawera dde akakadde k'abantu ndi mugenda kkala emitwalo kumi kasobole okubeerako abala bosi bannayuganda era mwayise mu kakuŋunta ki okutandika okugaba ensimbi zino kubanga kirabika nti mmwe okubuzaabuza kugenda okubeera omulimu gwamwe tugenda basaba bino ebintu byekivandumwe ebintu byekisirikiri mutandisa okukola mubyawule kubanga fe tuli bantu bakulu tutegeera uganda yalina amaterekero gemmere ngaesobola okuliisa abantu bayo mu ngeri yonna kiki ekyatuuka mutandika okwawula mu bannauganda kubanga mweyenkola yammwe eyo mesagi njimaze nayo ngenze ku maaso messenger egenda ewomwami gwe bayita peter lokage omumyuka wa polisi adumira polisi mukulu peter lokage ngaba ndagambye jjo nti wasteginze abasajja abastaginge mwadde ssente bajebrutindinge nti bali mukutta omukulu katumba wamala kitondo kikyamu basuspect abatuufu bemwatuma ku mulimu okutta jeno katumba wamala mwabasse babadde banamu bakubye live bret nemubatta kubanga temwagala bajulizi nemusetinga bamwe oyagala tugamva soffa enamba gye mwakakwata gye mwa displayinze ndaba ne mwakubidde esayidi eri maasa abantu bana ne mubatta boda boda zaali bbiri si weki nga kutuleko abantu babiri babiri driver avuga nono wemundu mwakakwata abantu bali mwassebana bano mwa displays balinkuba mwakwata abantu abalababana mwagala tugamba nti mission eno bali ku boda boda zaali nnya nga zituddeko abantu babiri babiri be bantu munaana kitegeeza nti baprime suspect abatuufu mwabasse kubanga temwagala bujulizi buveeyo ekyo nawe tukimanyi ne mudisplayi nga abayayi bammwe be mwalese nti baali mu lutakatumba amala mukulukeki mwegendereza nnyo okubuzaabuza ensi ensi ebalaba ate njagala mubeere begendereza nnyo okubuzaabuza bannayuganda si gwegenda okubeera omule kubanga bannayuganda betegerera ekyo nno nga nkimaze saagala bbaluwa esaayo okugjako bagamba nti buli muntu tegeka emboozi yo gy'ogenda okwogera olw'ensonga nti ŋŋenda kutta essimu zino buli omu akuba essimu okusinzira ku mbeera egenda maaso mu uganda nabiki byowulidde nabiki byolaba kubanga tulaba nti ebitundu ebisinga ebya uganda biri mu katyabaga abantu bali mu enjala abantu bali mu kufiirwa so essimu ogitadde akuba essimu okuba essimu oteese ku nsonga nga bw'ozaagala naye mu kuba essimu zino saagala muntu avuma saagala muntu awemula wawula yogera ensonga zo ngaozirambika bulungi era ozikole nga bw'ozaagala ebisigadde alla abatambulireko nga muteesa ensonga zino nze essimu nzigudde naye bifo nga sinnagula simu zino bwe mbagambye nti enkola ya museveni mugimanyi bulungi nnyo eya divide and rule eno messagi ngaessimu tezinnavuga njagala egende eri abayimbi b'eggwanga mwenna be muyita ba artist oba musician manye kuno kuberako abayimbi abangoberera baganda bange kye tuyita omuyimbi oba gwe tuyita artist obeera n'obwongo obweyimirira nga gwe omunti tuyita independent mind nga toyina muntu agenda kulowoleza bweowandika oluyimba oluwandika ku lulwo bw'oba ogenda odupromotinga olupromotinga ku lulwo ne ku stage olimba kulwo kitegeeza okozesa mutwegwo mwemwakkiriza yosete basiba mutani wakaratis ne famiry ye etekinge over yowa personal responsibility ng'abayimbi mwagudde mu katego ka museveni akadivide ati lulu mwawedde kitegeeza industry olwede mwagihandolinze ova kuki mu state house kasita mwakiriza salimu salata ali muyimbi salimu salata wandika nyimba salimu salata atalina studio salimu salata namulugwakulama nemuhandolinga powe zamwe nezimumuzimuwa nemukola ebina ebyenjawulo mulunga abayimbi mwandibadde kiro to the extent nga mulina bamanagers abamanaginga group zamwe ezabayimbi nti association zamwe za nga bano ba professional mu kumanaginga than mwe kenyini ate okwefuna nimwe ogenda okumanaginga industry no abayimbi abali ku mutendera gw'ensi yonna balina ba managers mwe before nga temunakola association y'abayimbi mwali badde mulina association y'aba managers nkiddamu abayimbi bifo nga temunakola association yamwe yabayimbi mwandibadde buli mwimbi alina manaja nga bamanaja basooka bandibasoa batuula ne basooka bapulaninga industry yeraga ekyo mwagano kikola okuba nti bwebanayugala mulina eputu buli omwalooza nti yasinga okuyimba era yasinga okutegeera please mu administration mulimu structures nobanga gwe muyimbi manage alina okutegeera by all means olwokuba temumanyi mateeka nabiragiro yensonga lwaki abamukyali baavu nga temuyimbidde ebbanga ddene nnyo kati before nga nina bwegisimufungize muddeyo mulwanire rightsiza mu muzigire gye mwazi handlings over Already kati mwine vina nga bisatu Eviaba yimbi, mikuwasa ganya ba yimbi Chite vina Museveni asakisidi nze Neyo industry ajijewo Ajimenye menye ugude Kastanda ude musime chino chaba yimbi ba enaremu Sime chino chiyimbi chaba ni Sime chino chagenda wasalimu Selimu genda kufamu guwonga Timwene chimwene korede kubanga Mwakutelua itisizo na mwuzi wayo Njaka na pawe chokula vina ko Aba yimbi abali international Bona bona bona bona Mwakala wa social media mwunga Tichina uza debole miyake itano wa mukaga abayimbi bano bali offisi abaami bano tebakyalebeka ku sini tukwe bali naye bakyafuna ssente buuza bazifuna batya bazifuna mu copyright bwe bazifuna mu copyright balina social media platforms kubateeka enyimba zaabwe abaziraba ne babasasula ssente mu uganda kyagaana bwe batasobola kumanaginga even esingo youtube channel nga gwe omuyimbi that means you can't manage yourself kubanga bali abayimbi kati nga ba ub4 bava mu kuyimba ya still earning money from their social media platform youtube channels bannayuganda bameka bafuna sente ku youtube channels abayimbi how many are they how many are they so mwetegereze ngaobudde bukyali saagala nyo bayingiramu kubanga kinkwatako naye mbalaga mu seven engeri gyajja okwawulamu buli muntu nakyawulamu nakyo babawuddemu olredde mulimu ebinja nga bina buli omwalooza yasinga okutegeera ate mukutegeera ngaate mukoleramu ensobi kasitamu handlinze powers zammwe nemuzikwasa gavumenti yabampembe babamaze kitegeeza kati buli mukakuukulu akaliwo kalowooza ndowooza yaako buli onagenda kunziba onagenda kunzita nze nsinga okuyimba nze nsinga ssente nze nasookawo nze nkaddiye nze muvubuka nze alina oluyimba olutunda kasitamuddamu oyo nosense nze nina enyimba ezitunda nze nasooka mu kuyimba nze nina ssente nze nsinga okutegeera nga temukkiriza bantu kubategeerera oba mmwe kwetegeerera bibi vietnam the fact is buli omu neyo industry efudde okuzikakagwa ettaali osobole okuba nti owagala ebintu byogenda okwogera olwensonga mugenda kuteesa ku nsonga ezibaluma ngaabantu siyinza kuba nti ngenda bateeseza buli mwa agenda kweteeseza mwogere ensonga zammwe mwekye kubanga nze ogwange ngukoze nammwe mulina okwekolera ogwammwe ne mugugusa bulungi nnyo nga mugwagala so nno yensonga endeesa olwaleero naye nga bulijjo nsooka mu kiggula luggi okuba ntugenda kusooka tukiyitemu tufuna information erimu point nno njala sooka okutumira ku bannayuganda bwena bawanga lya mu diaspora abali mu ggwanga erya amerika mu masaza gonna wooli abali mu ggwanga erya canada abali mu masaza gonna gye muli ne tugenda e brazil namwe gye muli masaza gonna ne tujja e bungereza namwe mbatumiddeko ne tumira ku bannayuganda bwena bawanga lya mu european union countries mu namba mbatumiddeko nga sawuddemu ggwanga kikubanga europe nsi yakwa continent nene nnyo erimu ensi nyingi bannayuganda bangi bawangalirayo mwena mbatumiddeko nezi eno tumira kubona ebigenda mubawangalya mu middle east namwe mbatumiddeko mwena buli munsi mwoli ngaoli mukukola nawe kutumiddeko naye ntumira kubawangalya ku lukalu lwa asia namwe mbatumiddeko abali e japan abali e south korea abali e india abali e malaysia abali e vietnam uh, abali mu nsi zonna zonna zonna zonna buli ngaoli muna uganda olimu asia nkulamusizaako n'abali buyinda mwe mbalamusizaako awo nno neserengeta nezijja ku lukalwa africa mwena batumiddeko baganda mwena bwangalya mu lukalwa africa mu nsi ez'enjawulo gye mukakkalabiza okusingira dda bannayuganda bamanyi mu ggwanga erya south africa nigeria botswana uh, swaziland congo drc congo south sudan uh, sudan yamambuka ne tujja mu kenya ne tujja tanzania uh, ndoza nemalirayo erwanda wepo ne drc congo namwe mbalamusizaako nnyo awo nno bwenkimba kyemba nenzire wakako nyini mu uganda mbalamusizaako banyabo ne basebo buli omu gyasinzira okuwulira mu uganda buli kitundu kyonna gyesinzira okuwulira mu disitulikiti yonna bulamusi zaako mwebale kunjagala mwebale kungubira mwebale kugowa mwebale kusasanya information ate mwebale kwebereramu ebintu bijja bitambula mu uganda mukimanyi nti information emusobola gifuna tv zibalimba zibawa information enfu nze nezijja nebawa information entuufu so no mbeebaza nnyo okuba nti muteekawo data ate nga wabuseera okuba nti mungoberera so ensonga kyenkira ne mbabuuzaako ne mbatumira kuli mujaali ne bagamba mujebereko gye mutuusaako engalo kuba nti buli omwagoberera ensonga zino so no olwaleero njala tandika puroguramu eno nga ntandika n'ekigula luggi era ntumidde ku mwena mwena mwena abanyumira ekigula luggi mu puroguramu eno nti mwebale kuba nti mukinyumirwa ate mwebale kusaasanya infomation erimu lwakuba nti ekigula luggi kyaleero njagala mubeere bantu bangi nnyo mukiwulirize bulungi nnyo nga sirina kitandika bulungi njagala nsooka entwala obubaka buno okutumira ku mukama wange ya omukulembeze gwe twala onaba kyagulanyi senta bwonna wooli mukama akube ah, nga akuwangaza ate obe nga oyita mu mbeera yona gyolimu olwensonga nti abatamanya ngamba bangi eh, bakwogerako ebigambo bingi bakutambulizako ebigambo bingi naye ate ffe kyetwakimanyira nti bajja kuwa olwensonga akakodyo komumpimbirisolo tawasira mutano wakale kizikaddako si ebbanga lyonna avunza omuntu osobole okuyisawo kyoyagala naye ffe kyetwagaana tulina okudifending ekibiina kyanoku n'abakulembeze baakyo mpaka lasiti gwawulira nga kikuluma nnyo osobola okwetuga nogenda ku munyanja so mukama waffe robert kyagulanyi setamu okulamisiza n'akakiiko konna akatwaddukanya ekibira kya nokumuna mwe mbalamisizaako mpozi era nja tutwala message eno ebeere lawud and kiya sinatandika kigula lugi nja kubira omulanga omukulembeze waffe robert kyagulanyi sentamu ne secretariat akakiiko akaddukanya emirimu gy'ekibiina kyaffe ngenda basaba n'obuwombeefu nti olwokuba tuli mu nsi engunjufu ate twetaaganya abantu okufuna information twetaaga muyingire mangu mu nsonga eza disitulikiti kayunga ng'obudde bukyali abantu bangi beesoboddeyo okwagala okuvuganya ku kifo eky'omugenzi fefekaserwogo naye ate ebigambo bingi ebitambula nga nze bwe nagamba nti sigenda kutandika kuyingira mu ntalo z'abantu sizaagala saagala nnyo ntalo era entalo nazibalekera abamu so ensonga zekayunga zino zitandise okulandaga zirimu ebigambo bingi ate sikyagala bigambo bingi kubanga ebintu byokulowoozaako bingi ebintu byokukolako bingi so omuntu yenna aliyo ngaoli ku security eriet n'omukulembeze oba gy'oli please mutuyambe muyingire mu nsonga zekayunga muzisetolinge abantu betumanyi nti banop baweebwe kaadi anaabayiseemu atwale anaaba nga siwatu mumusunsulemu kubanga mujjukire kayunga iremu ku masaza ga buganda bairimu ku disitulikiti erimu ebyobugagga bingi nnyo omumpembeesetausamutano wakajaga litwala ettaka lyona ngaakozesa bulokawo gwe bayita kalangwa kalangwa naye naba agenti be benyini abamu aba bali mu nuku ga ebigambo bingi sijja birambula naye ngenda kusaba abakulembeze banno mutule nga obudde bukyali nsobole okusotinga ensonga eno kubanga ebigambo bingi bitambula ate nga nze saagala bigambo njagala nnyo akakiiko katule nga obudde bukyali kasunsule abantu bano katumanya lego bawakadde kaani nga kitege na kiggwe kubanga ebigambo bisoka obungi ate bitabula jjukira nti ebigambo bisoka obungi bitabula ate birina abalabe bafune omukisa okujja okwogera ebigambo bitakwatagana twetaaga nnyo okwewala abalabe bano tubasibire ebweru babe nga ebigambo byogera bitonotono so mwenna abakulembeze ba nopu abakwatibwako ensonga eno nanakakiiko akawasaganya ku kusunsula aba abantu abagenda okukosebwa bifo ebyenjawulo please mutuyambe mugende nga obudde bukyali mutuuze abakulembeze n'abalina interest oba balina obwetaaga ogenda okwesimba ku chairman ku kifo kya chairman rsfi akayunga mutuye mugende mutule mu nsonga zino ngaobudde bukyali tumanye ki ekigenda okuddako so nammwe abakulembeze bekayumba mwenna nga mwalolebwa akakiiko aka nop okuva ku bacoordinators bakulembeza okuba ku rs1 rs2 rs3 please nammwe mukole majority report mutubuulire ki ekigenda okukiki ekigenda mumaaso ekitambule mugisindikeku sekuritiri sekuritiri naye sinzire okwo wenejja okulaba nti ekola ebintu bino bibe nga biri professional nga mubale ku ground mutubudde eky ekituufu ekiriko olw'ensonga fe tetujja kujja ku social media tuga nti guntulonzi ono nedda tetulina buyinza walamu abakulembeza bali ku sini amanyi nti ono wamaanyi ono ali kumulamwa ono tali kumulamwa kubanga bantu bangi nyo besibye mu nopu naye nga tesiba nopu ekitu kimanyi bulungi nnyo tetutaga abakulembeze bekayunga bali ku gurawundi mutuyambeko okutwanguliza omulimu guno sekuriterirep mugiyambeko okuwanguliza omulimu guno wepona omukulembeze afula kyagulanyi sentamu mumuyambeko okukola ki okwanguliriza omulimu guno kyemanyi vidiyo eno babagikwatamu nakyo sikimanyi mumbuuli babakikwatamu tukole ekirala kuba nakyendaba ekitategereka bulungi so abakulembeze bekayunga njagala namwe mutuyambeko bulungi nnyo tukole ensonga zino ziggwe Alright. Okusookera ddala nja kusooka okusaasira bannayuganda mwenna baviiriddwako abantu bamwe mu njegeeneriwo kitalo nnyo kitalo nnyo ddala ensi bwe tebwetambula abantu abamu bafa mu ngeri etategeerekeka abamu battibwa bakubwa amasasi bakubwa emiggo kati mukama mwenna bangumize abaviiriddwako abantu mu ngeri zonna naye ate ne ntwala okulabula kuno n'okunyolwa kwangeri ebitongole by'okwerira mususe nnyo okuba abantu mususe nnyo okuba abantu abantu mujja bakuba mubeetamira ensi yaabwe sinakinamwe babaetamye so njagala kubasaba buli amanyi tiwabibakwerina mutwale disipuline eyawaggulu okuba nti bano bannayuganda basasulire omusolo okubakuba emboko nga bakuba ente tekikola makulu kubanga gwonaokuba enkya ojja kuba mulamuwo ojja kuba sezaala ojja kuba mukodomiwo nga tumanyi gwani gwokolaki gwokuba so nno gensobola ki mbagambye nti muntu yafiiriddwako omuntu naye atuusiddwako obuvune please mukama kkingirize osobole okuba nga oyita mu mbeera eno ntandise n'ekigulalo gi kyaleero njagala buli muntu yenna amanyi nti oddukanya bizinesi mu uganda ng'olina bizinesi weekozesa oli musajja muganda oli munnauganda naye nga owangalya wasiisira mu buganda wakati njagala obere ku vidiyo eno nkiddamu nga ntandika ekigula lugi bwoba omanyi nti oli musajja muganda mukazi muganda ng'olina bizinesi engundiivu eruddewo ngaebadde ekola amakuba era nga bakumanyi bulungi nkusaba obere ku vidiyo eno naddala abagagga bomukampala abomubuganda balina ensimbi nakubale nga tuli muganda naye ngaokoledde mu buganda ebbanga ddene nnyo bwekimu kyokiri nkwagala ku vidiyo eno ninayo meseji amanyinjagala obabweereza nga sinatandika kigula tugi kino saagala ye buzaabuzanga afukaana abasaagala buzibu batuukeko muliko omutegere nti saategedde information gyengenda obamu kigula lugi kino egenda baka byamazika naye mujja kuguma kubanga ensibu ekyo bweri bwe mugira abasibu etambula etambula mu sides endala so njagala omuntu yenna nga munnauganda naye nga wanga lya muganda ng'olinamu bizinesi enguudiivu oba oli munnamakolero oli musuubuzi olina ebizimbe naye nga olina embeera gyola betatambula bulungi nkwagala obeeku kigula lugi kino kubanga ne information njagala bawa before nga sinagenda ku information eyo nga bulijjo njagala nsooka enzanye voice note ne ginabazanyirako luli ndyoke ntandika ebiki ebyagudde okuba akyala abaana babiri abafudde bannamakolero abadde balina bizinesi zaabwe mulyoke mutegeere kyebagamba nti kikulu nnyo eno message njagala egende mwenna njiddamu omulundi ogusemba siriddamu kuzanya voice note eno you know. voice note eno njagala egende ku bantu mwenna abalina bizinesi nga muli baganda muli bannayuganda naye nga musiisidde mu buganda waliwo ekintu ekitta bantu ekiriwo tulina ekintu kyebata silent genocide egenda maaso mu uganda naddala mu buganda wakati abantu baffe batandise batta olw'ebyenfuna abala batta byababufuzi naye njagala kuzanya voice note eno omulungi ogusembayo ndyokembe amawulire ag'ennaku mutegeere nti bano abasajja si bantu baffe baagala buli kimu kyefunza balyoke bategeere kitalo nnyo ekyokuvirwako omukyala yatandikawo kampuni oba yatandikawo kampuni eyokuzika mu uganda nga yenna nyini uganda funeral service omukyala regina mukina mukyala regina mukina enfaye tetegereka yamatankane ngaempale za museveni then nomukyala nakasujja aisha abadde nanyini abadde nanyini kampuni gyebayita aroisha organic nabe enfa zaabe tezitegereka ti gwenzanya voice noti eno ngenda bbabula information bana abantu bafudde batya kyekyabase omukyalo oyo oyo omukyalo yafudde yatandika kampuni yasooka okutaka kampuni eziika abantu mu uganda ngaabantu abasinga twalituziikira abantu bafe naye omukyalo onava ne idea n'agamba nti ye asobola okuba ng'atandika kampuni eziika era kampuni yabadde yamaanyi nnyo ebyatuusewo nabiki ebyabadde mu kufa kwono omukyala byendeesolwa n'omukyalo oli omulala bonna babadde bakyala bawangalya mu buganda ate wawe ne bizinesi zamaanyi nnyo so omukyala ono omukyala ono bafudinenga enfaye erimu amatankale ngaempera ya museveni kati musoka muliza voice note eno lyokezijena amawulire gano tulyoke tutandika ekigulalugi kati ekigulalugi kitandise muliza voice note eno muganda wange njagala kano njagala kayisawo mu bwangu nkubiddeko awo naye kale sibadekiriya naye nsaba opulenga audio eno there is a gentleman by the name of uh, kano muhangi ali mu updf fourth division omusajja ono actually batambulira mu motoka eya uganda police force its people are deliberately eŋŋamba deliberately bagenda ne basiiga obutambaala obuliko virus eya covid ku geeti z'abantu abagagga n'abantu aba uh, uh, business owners ab'enjawulo nga basiiga akawuuka kano ku geeti ku luugi lw'emmotoka ok ate mission eno bagikolako even in the churches is where they began from tatolaba nti bapasita abasinga bavudde ennyo batandikira mu kanisa batandikira mu kanisa mission eno bagenda ne bajje batandikira okukosiyo kasiiga so omusajja omu netimu ye bagenda nga basiiga akagundi kano ku nzigi z'abantu ez'emmotoka ah, mwakeedi especially those that are being run by, by rich people and thats how this thing is actually spreading its actually target they're actually targeting uh, specific people and deliberately infecting them with this virus bantu balina okwegendereza bategere nti kano muhangi ne banne abali mu UPDF fourth division batambula motoka ya, UP, ya Uganda ya UPF Uganda Uganda Uganda Police Force and they are deliberately smeared contaminated uh, handkerchiefs that already have the virus on them on people's gates people's cars and people's doors ewaka and to deliberately infect them with this virus this mission was started way back and they began with the churches they began namakanisa muganda wange so this is for your information and let the world you know or let the citizens you know that when they wake up in the morning they should first clean their doors with the dead otherwise they are going to touch already contaminated what contaminated items that are around their homes batambulira mu motoka eya uganda police force bapakinga ku gate yo oba kumpi nemotokayo ne basiigaku akawuuka so gwojja n'ogulawo nga tomanyi okakana kale nga obulwadde bukukutta webalenyo muganda wange kanzire mukava yange yengeri yemu omukyalo ono bambi yengeri yemu gye bamukozeemu ekijjo byo bambi n'atuka okufiira obulamu bwe mu ngeri yabadde entegeke yoyo omukyala regina Ah, gye bakoze ekintu ekyekimu ne bamujja mu bulamu bw'ensi eno olwokuba nti abadde alina bizinesi enene enwulivu mu uganda era mu buganda awo nno sijja kulwawo kati kantandika ekigunalugje leero nkitandise bwe nti kitalo nnyo okufiirwa bannayuganda abalina bizinesi ez'amaanyi mu uganda olw'abantu abeyagaliza nga bo nga bo okuba nti bali mu kintu kino okuba nga baagala okkiggusa buli kimu babe nga balinawo ennyindo zaabwe nga bataddewo ensimbi abantu bangi mu uganda ne mu buganda okusingira ddala baali beetandikiddewo bizinesi gamba ng'amakolero bizinesi ez'enjawulo bwe bajja ekigulira magala eddiba bizinesi zino ziyitimuka abantu bano abatamanya ŋŋamba abali mu famire gye mugamba esooka bali mu buyinza mu ngeri emenya amateeka batambudde amakampuni mangi nga bagenda basaamu emigabo kampuni emumu omugabo oyo ceo waayo oba nanyini kampuni eyo bwaba tebasudde kampuni ye ye kennyini amaliriza agenze kaganga aba tagenze kaganga amaliriza bizinensi bagisudde ne bamugjako era bizinensi nemuvaako negenda omukyalo ono regina eyafudde nanyini uganda funeral service omukyalo ono yenfa yemu gye bamuseemu ntegezeddwako n'amawulire amala nti n'omusajja eyatandika kampuni gye bayita acrite business oba acrite uh, eno ngaekampuni ekola ku byokuzimba amayumba ag'omulembe nyiniyo yagitandikanga ye era nebamuyingiramu musaba shares abantu ba fast family nasooka neyesiggaliza oluvannyuma nakkiriza kyakomekereza ngaomusajja nbamugye mu bizinesi bamukasa ebweru era nakati ali kukuba ataayaaya alinga ngaatalina waya zondo kati kino kyazze kitya nsiba mbagamba ebintu bino nti abasajja bano lwajja nakusaba nti ayagala kubeera shareholder mu kampuni abeera n'ekigendo lwaki ayagala kusuula era baagala kutta ntandise bwe nti omukyalo regina abadde nannyini kampuni eya uganda funeral service kati nga mugenzi omukyala ono bambi ye mukyala ayasooka okukola bizinensi ey'okuteekateeka engeri gye basindikamu abantu e, engeri gye baterekamu abantu b'okubaziika mu ngeri eyekitiibwa n'agifuula bizinensi okuba nti omuntu oba ofiiriddwako omuntu tekikwetagisa ate genda kusima ntaana oba kutambuza mirambo ye kennyini omubuulira omufu waali ne bagenda bamwambaza ne bamutwitinga ne bamukolako obulungi nemuteeka mu sanduuke n'okukola emikolo gyonna egy'okuziika gwe nobakwasa ensimbi zaabwe bo ne baddira waka ne beebaka omukyawuno aludde mu bizinesi kubanga kampuni e yasooka mu uganda kubanga ekoze emirimu gino era gikoledde eddala bulungi nnyo tebeberanko nabbala bizinesi eno bwekoledde ebbanga erisinga obungi ebadde clean nga terina mubuzibu era ngaekulaakulanye kino kyaleetera batamanya ngamba bano aba state house okuli omukyala janet kembabazi museveni ne mutabani we edrek lwabaogo okufuna oli yafuna akakazi ku mutima mutabani wa janet yamuwasiza omuwala n'afuna akasajja ku mutima nga baagala okusula omukyala ono naye n'alema emyaka ebiri emabega gyetukubye emabega omuvubuka ono odrekerwaba ogwo mwamuwulidde nga nkomentingako wiiki zokke saagala kumanya kubanga ziroga zinjipawa abantu amawulire amatuufu mba saagala kumanya era i don't care who the helayolwabaogo sibo sifayo ki kyoli kubanga nkimanyi fena tuli human beings anytime we can leave this plant earth ne tusinkana gyotalina mundu gyotalina buyinza ne tweriga ebigo n'enfufu n'enyokera mu ggulu omwo ne wabulawo asala mu myaka ebiri emabega omukyalo ono yafuna omukyalo ono yatuukirirwa omuvubuka gwe bayita odrek lwabwogo ono odrek lwabwogo yebba w'omuwala gwe bayita patience museveni oba patience lwabwogo muwala wa museveni gwe yawasa omwami ono yatuukirira omukyalo n'amugamba nti mukyala regina amanja ge nze odrek lwabwogo nze nze nze eyawasamula museveni eyitibwa diana omukyala mugamba nkumanyi namugamba siba okuyambe muki namugamba nti munange njagala kufuna shares mu kampuni eno eya uganda federal service tusobole okuba nga tuddukanya kampuni eno tusobole ogigaziya okwetoola eggwanga lyonna mukyalo egiina ono yaddamu omwami ono odrek lwabugo n'amugamba munnange nze no bizinesi nagitandikawo era kati bwemaze ogikola nekulakulana bizinesi tekyali yange yabaana bange abawangalira mitala w'amayanja wepo n'abaana bali ewaka nze ndiwo wano nga kuwummulamu kubanga essaawa yonna ngenda kuwummula ne bizinesi yabaana so seetaaga shareholder kubanga bizinesi we nali gitandika seetaaga shareholder yenna bizinesi n'abaana bajja gimanaginga kino nno kyanyiiza omumpembe odrek lwabugo n'afuna obusungu n'obusina akasajja ku mutima ne kamunyiga olwokuba nti missioni yaabwe yali yakutekinga over business eno nyini bamugyewo omukyalo no bwagaana okuwa odrek lwabogo shares zino odrek lwabogo yaddayo ng'afunye akasajja ku mutima ne ku buli mmawanga womutwa akadde ng'alowooza nti buli kimbagenda kibeeramu munnange omukyalo no yalowooza nti ebintu bino biwedde emyezi ebiri emabega ngaomukyalo ntanatuuka kuzikirira kugenda mamegombe mbagambye walo kati covid gebatega voice note gyensoosa okuzanya omukyalo ono yalowooza nti biwedde emyezi ebiri ngaokufaaketekonnaba omukyalo ono omumpembe mama assassin gwebayita genet kembabazi mama gwebayita genet museveni genet genet museveni yakubira omukyalo ono olukumo lw'essimu n'amugamba mukyala regina amanya gange nze genet museveni mukyala wa genet mukyala wa museveni n'amugamba nsanyisa okuwulizaako nnyabo n'amugamba nno papas enkubisiza essimu eno nti njagala kufuna njagala gula shares mu kampuni yo omukyalo ono yali mwesimbu nnyo yagamba janet ndi munange nze kampuni nagitandika kulwabaana bange seetaaga shares seetaaga mutukungulako shares kubanga emyaka gyendimu gyakawungeezi njagala kuwummula so bisinesi ebyo yabaana siyaki siyakuwulamu shares kino kyanyiza janet nekimumeza akakazi ku mutima nekimumeza akakazi akalala ku mutima nawulira ngaasadde okuba kyeyasooka sirika mutimanwa nekigaana Gerrit n'afuna obusungu wano nno wava ne bateekawoteekawo enkola egamba nti bagenda mutega kye tuyita planned covid era gye baamutegekedde omukyalo ono eyamugje mbudde omukyalo ono mission yamuze yavudde mu state house era mulyanga abuddewo akatabankomuga mu kampuni eno kijja kuba kitegeeza nti already first family bano bennyini bebabadde mu lukuwe lw'okujja omukyalo ono olwensonga nti yagaana okuba wa shares mu kampuni ono si yeeka omwami ibrahimu kibirige naye byebizibu ebimbi yasanga mu bizinesi ye ate era ntegezeddwako nti omukyala ono aisha nakasujja owa alaisha organic era ono omukyala kyekimu atuukiriddwa abantu bangi nnyo abadde bamwegomba nga bamwagala abawashiers mu kampuni zino n'agaana mu kugaana kuno naye bamukoze ekintu kyekimu bamuteza akawuka ka kolona ne bakamutega mu ofiisi oba wonawe yakasanze ne kamujja mu budde bagenze omutwalatwala mu ddwale mubezaayo mungu bwatyo bwe yasaze okubawadde mukyala musiraamu n'amujjulula eno mesagi njagala egende mwenna abasajja abalina bizinensi mu uganda naddala mu buganda bizinensi wagyetandikira ku nsimbi ezo neyekula bulungi teweetaaga shareholde era kasitabatandika okusaaa kumanya nti yakwalula esiridde so bainvesita bana babiri abadde ba indigenous uganda nzibaba tebakkiridde kaganga olwokuba nti ensimbi zaabwe zabasizza nga bana abantu buwamu baagala tteekawo nyindo nga kampani zonna eziri mu uganda baagala kuba nga bazitwala bw'obanga olemereddwa nga bakojjawo ekyo nno mukitegedde bulungi nti mwawadde amawulire ago mugawulire bulungi era mugategeera abakyala bano bombi bafudde mwezi gwe gumu ekintu ekyamu nnyo okufiirwa abantu ab'omugaso we bati abadde balina kampuni ezaffe ez'omu uganda eziwe abanayesa emirimu zisasula emisolo ate nga si zabagwira ng'ezaabala so abakyala bana babiri mukama bawumuze mirembe tubafiiriddwa nnyo naye namwe abasigaddeyo abakyefuula nti temuwulira ebintu bino ate nga mbiwulira munange nze ogwange emanga okoze bagamba kutemyako yagala wambazzi kibeyaga asudde musituke mutandike okwekengera ngaobudde bukyali abo nno nga maze agooka nyongere amawulire amalaga kubanga nobatera essimu kuba essimu mwogere ensonga zammwe ah, eno message njagala egende buli muntu yenna alina akasajja ku mutima ng'olina mm. ennooma olina ennugu olina efutirizi oli mu wankwezenge bakusindika okusanyawo ekibiina kya nupe okyawulamu eno mesa njagala mugisale mu particular ngegenda eri abantu abo ekibiina kya national unity platform ekyakatandikawo emyezi gitalinawera mukaaga kikoze record nekigiteekawo nekireeta n'omukulembeze eyalondebwa ebitundu nsanvu nanaku buli kikumi omulisa maanyi era omulepinzi weggwanga uganda omupebsrtaan wakalegezi nakireepinga natwala obuyinza bwakyo naye nga tesintu bwagala mu bbanga etali yawalanyo tubwagala kino nno nze nganze amanyi museveni eyamusoma okuva kagera kanaswi mpaka kaviri waggulu nze nkiraba nga museveni ebintu byakola ebisinga obungi ateekawo nnyo abantu batadde sayidi ngawo bakukyankalanya bukyankalanya ebintu bireme kubanga birungi yensonga lwaki kubadde bangi nnyo abadde ku social media kuno amu nga boogera matankani ngaempale za museveni kennyini nga bebuzaabuzanga abafuka bali abantu bali mu kibiina kino kumbi bo baali bateze emitego gyabwe gyakufuniraku nsimbi wetwongerera essaawa zino abantu bangi nnyo babeera ku mitimbagano kuno okuvuma robert kyagulanyi sentamu okuvuma ekibiina kya nupu epona bakikulembera nacyo naye nojagala bagamba gabaga nti baga nti omulungi tabulawo kamogo tukimanyi bulungi naye kenyini nkimanyi nti ekibiina kya nupu kirimu obuzibuzibu obutonotono naye omuntu alina obuzibu bwa complaininga ng'omuntu eyasomako era ngaoyagala enkyukakyuka ekyobuwombeefu oba ekyobutegeevu kiba kiti bw'oba olina ekizibu kyeweemulugunya wandika ebbanka luwa ogisindikira omukulembeze oba ogisindikira akakiika akatwala nopu bategeeze nti ensonga eno ebcd eri bweti naye bw'osinziira ku mutimbagano okutandika okumalwa kyagulanyi sentamu ovuma akakiiko ovuma abakulembeze kiba kitegeeza nti gwe toli muki toli mukulembeze ate naawe oba weenonyeza bibyo mwene ensonga ntegeeza ntya abantu bangi bali ku social media kuno abeefudde nti bawagira nnopu so nga ate baakajja wano no we mbagambira buli muntu munauganda ali mu nsi gy'oli oba oli uganda oba oli waka oba oli wabweru abantu bangi enkwe ezengeza erimbise kubanga museveni gwe mulimu gwakwawulamu bantu tayagala kiteredde era gwe mulimu gwabula ku social media esaawa zino abantu bangi bawugusa bawugusiza mu bintu ebitategerekeka kubayingiza mu ddyo ezitategerekeka kumbe ffe tutegeera ki kyekigenda mu maaso ntandise bwe nti omuntu yenna nga gwe ng'oli eyo ng'omulimu gwe museveni akuteekamu nsimbi kuvuma nakwonona kibiina kyakyagulanyi kye bayita nopu oba ekibiina kyaffe kya nopu nga bakuwa ensimbi sente ezo ziri bulungi bw'oba owulira ngaekibiina kya nuku bekikola tebikwatagana oli waddembe tuvako ekyo otandike ekibiina ekikyo oba otandike organization eyo fengafe abamanyi procedures ne rules or regulations ezikwatagana ne political parties mu system ya museveni gyalina tukimanyi nti aplanting abantu tukimanyi nti aleeta abantu okutandika okukola obuvuyi mu kibiina kyonna okukisaanyaawo weki ngafe abaludde ebyobufuzi tujja kukkiriza abantu nga mmwe abalinnyidde nupu ku site sqwaya mutandike okwogera amatankani ngaempale z'amaseveni ng'ate muyina ekola kigendere nga muyina ensimbi ezabawe kusanyawo ekintu kino nze nganze omuntu ndi ku mutimbagano kuno nwaniridde ekibiina kino nwaniridde enkyukakyuka emyaka egiwera sisaba nga kuwadde omuno gw'ensimbi wendi sisaba nga kukola kintu kyonna wendi nwana okuva ku makya n'olweggulu naye omuntu eyalinnyira sitrogo ku site sqwaya mu myezi mukaaga n'abategeerera ate naba ngaavuma nga talina kye yali akoze mu sitrogo eno mwegendereze nnyo mwegendereze nnyo mwegendereze nnyo emikwezenge n'emisege egyetadde mu maliba gengendiga nti bantu bategeera kumbe zino zonna nkwezenge za museveni zaateekawo okwawulamu bw'obanga ogamba nti wasoma era ng'otegeera oga nti owagera ekibiina kya nuubu ate nga muyina ebintu bye mwajja naba nga muze mubikola nga tubategeera kubanga tubamanyi bulungi nnyo bwobanga omanye ensobi za mukazi wo tozitwala mu paaka nkadde zoogera tozitwala mu paliamenti zoogera ekyo singa bwe kyali singa buli muntu yenna amanyi ebifa mu maka g'abantu naye ensonga z'omukisenge bazoogera mu kisenge n'ensonga z'amaka ziggwera mu maka bw'osanga omuntu yenna ng'ayanjuluza ensonga ze ez'omu maka ez'omukisenge azitadde mu pabulik mu paaka empya bankadde obe wantu wenna oyo manya munnange yakuza mutwe amagezi talina kati munnange saagala mwekuyemizi mwenna abali nga mulumu mpesomanyi guli yayogedde mubaleke abo si bannaffe be bantu museveni be yateekawo okuba nti bo balimu okuwawulamu nakwogera kwagala kuwawulamu kibiina nakuvumaganya naye nga tebanaye kyebasobola mbanga bo omuntu nga tasobola kwerabirira omuntu nga tasobola gamba nti atandikawo ekintu oba otandikawo kasobe ka nassale ngaate tofuga nku okwero siwano tobera nkuwadde nekintunga nesitoka wajinira ku kampala road lwaki olumwa nnyo omutwe okusinga abantu abatandika kino emyaka etaano emabega oba emyaka ena kanjala bagamba sitwagendo tugibazeemu emyaka egiwera etaano nga tulwana omuntu eyakajja mu myezi mukaaga tagenda bategeerera musigale ku mulamwa abo tumuma emisomeni abakozesa okukola ebintu bino so nno tetugenda kumala budde bwe muba muulya nga mulumwa nnyo olw'ekibiina kya noopu nga mwetaba noopu mukole ekibiina ekyammwe simple mukizimbe mukikole ebimuwagala mbiri n'ekibiina kya noopu lwba kyagulanyi senta mubireke kubanga si abaganyi okutandikawo politico paty yammwe noop si ebaganye okufuna ensimbi noop si ebaganye okukola buli kimu one mugamba mbwe kyagulanya sizza abantu kyagulanya ayina ekomera ayina emundu ayina ki bw'oba olina obujulizi nga mugamba sina kyagulanya ali ensimbi please mulina information mulina tekinologi mulina buli kimu keera ku matyanga omuntu eyasomako okwate information gy'olina ngeri proven nti sikyo kyagulanya sina yafuna ensimbi ozite ku social media then you can give you all ears but if you don't have information please zip up your big mouth era musigale gye muli eyo museveni abikoledde ebbanga ddene yo myaka ana nga abikola kubuzaabuza ofuge kyankalanya abantu tetugenda bakkiriza nga famumanyi okukyankalanya abantu tetugenda kikiriza tujja kubuulira abantu abala basigaddewo nga webali batujagenda nabo abana babuziddwa buziddwa ba batono bajjagenda bajja kitegera nga obudde bugenze nti enkola ya museveni yo babuzeebuze obakyankalanye obafuge yensonga lakyagulayega ti ensonga ezalina amakulu siziwa makulu kati abantu abatategera kantu ako kyagulanyi yasuubira era yamanya ejja kuvayo abawumbatuutu abatooletoole abagwagwa abalina endowooza entono ey'okwagala ensimbi nga balooza nti ensimbi zimala buli kimu kyagulanyi yalina ensimbi yalina buli kimu naye omuntu amwerijjako omuwalampa omuvuma n'okwogera mafuukuule nga ne kampala apangisa omuntu amuvuma nga ne waali mu nsi waali basuza musuze mu ntebe omuntu amuvuma nga ne sente ziddukanye bakola basaba nsabe kyokka ng'ate mukimanyi bulungi nnyo nti struggle mu mugifandize all along kino kibagamba bwe mundabira ku bantu amubagambe nti batandike ekibiina ekyabwe period kubanga balina eddembe mu constitution okutandika political party yaabwe at their own pace babakinge off ku nsonga ezikwatako nopu kubanga nopu si yebalemeseza gye bali nopu yo ebyayo bikola mu open space teyetaaga kwekweka mumpulidde bulungi message mugibasindikire loud and clear so kubanga yekolera museveni eyokwawulamu so yenna ali avuma kyagulanyi ng'okola ensonga eyo please genda okole byolina okukola mutandike ekibiina ekyammwefe ekyaffe tugenda kitandika eyo message nyimaliriza njagala genda eri mukyala mukyala prime minister omukyala nabbanja munnange nabbanja nkulamusizaako kansubire ti oli bulungi emirimu ogikoze gyebale naye ebuuzo byenjagala okubooza biri wano gwe prime minisita akwasaganya baminisita bonna mu kriteria ki muwayise okukyusa ebintu ebigendera byonna ebya uganda bifuula nti byabantu balondemu bannauganda tuli millions ana mu ttaano wajjewo akakuŋŋunta akatandika okugamba nti nno mulina special groups zemugenda okuwa emitwalo kkumi kkumi ngaabantu bani tebawera dde akakadde bawa emitwalo kkumi kkumi mwagala tugamba nti millions ana millions ana mu esatu oba milliyoni ana mu esatu milliyoni ana mu ana mwenya n'ekitundu zirina ebyokulya mu nsi ezikulaakulanye the moment kasita embeera esukka ogw'omulamuzi ensi erina okulabirira abantu baayo kyenkanyi oba mugagga oba si mugagga kiri gye bali abagagga abenkana mu bo obutagula mu mageeti gawe obutasaba buyambi ne buli muntu yenna aweebwa kyenkanyi oba mugagga oba si mugagga mwe kakuŋunta kike mwakozesezza okulondebamu abantu bona abatawera dde akakadde k'abantu ndi mugenda kukala emitwalo kumi kasobole okubeerako abala bo si bannayuganda era mwayise mu kakuŋunta ki okutandika okugaba ensimbi zino kubanga kirabika nti mmwe okubuzaabuza kugenda okubeera obulimu gwamwe tugenda basaba bino ebintu byekivandumwe ebintu byekisirikiri mutandisa okukola mubyawule kubanga fe tuli bantu bakulu tutegeera uganda yalina amaterekero gemmere ngaesobola okuliisa abantu bayo mu ngeri yonna kiki ekyatuuka mutandika okwawula mubannauganda kubanga mweyenkola yammwe eyo mesagi nti maze nayo ngenze ku maaso messenger egenda ewa mwami gwe bayita peter lokage omumyuka wa polisi adumira polisi mukulu peter lokage nga bandagambye jjo nti wasteginze abasajja abastaging mwadde ssente bajepretending nti bali mukutta omukulu katumba wambala kitondo kikyamu basuspect abatuufu bemwatuma ku mulimu okutta jeno katumba wambala mwabasse babadde banamu bakubye live bulet nemubatta kubanga temwagala abajulizi nemusetinga abamwe oyagala tugamba sofa ennamba gye mwakakwata gye mwa displayinze ndaba ne mwakubidde esayidi eri maasa abantu bana ne mubatta boda boda zaali bisi weki nga kutuleka abantu babiri babiri driver avuga nono wemundu mwakakwata abantu bali mwasse bana bano wa displays balinkuba mwakwata abantu ablaba bana mwagala tugamba nti mission yeeno bali ku boda boda zaali nnya nga zituleka abantu babiri babiri be bantu munaana kitegeeza nti baprime suspect abatuufu mwabasse kubanga temwagala bujulizi buveeyo ekyo nawe tukimanyi mudisplaying abayayi bamwe bemwalese nti baali olutakatumbwamala mukulu ko ekimu egendereza nnyo okubuzaabuza ensi ensi ebalaba ate njagala mubeerenjagala mubeere begendereza nnyo okubuzaabuza bannayuganda si gwegenda okubeera omule kubanga bannayuganda beetegeerera ekyo nno nga nkimaze saagala bbaluwa esaayo okugjako bagamba nti buli muntu tegeka emboozi yo gy'ogenda okwogera olwensonga nti ngenda kutta essimu zino buli omu akuba essimu okusinzira ku mbeera egenda maaso mu uganda nabiki byowulidde nabiki byolaba kubanga tulaba nti ebitundu ebisinga ebya uganda biri mu katyabaga abantu bali muenjala abantu bali mu kufiirwa so essimu ngitadde akuba essimu okuba essimu oteese ku nsonga nga bwozaagala naye mu kuba essimu zino saagala muntu avuma saagala muntu awemula wawula yogera ensonga zo ngaozirambika bulungi era ozikole nga bwozaagala ebisigadde alla abatambulireko nga muteesa ensonga zino nza essimu nzigudde naye bifo nga sinnagula simu zino bwe mbagambye nti enkola ya museveni mugimanyi bulungi nnyo eya divide and rule eno messagi ngaessimu tezinnavuga njagala egende eri abayimbi b'eggwanga mwenna be muyita ba artist oba ba musician manye kuno kubeerako abayimbi abangoberera baganda bange kye tuyita omuyimbi oba gwe tuyita artisti obeera n'obwongo obweyimirira nga gwe omuntu kyetuyita independent mind nga toyina muntu agenda kulowoleza bweowandika oluyimba oluwandika ku lulwo bw'oba ogenda odupulomootinga olupulomootinga ku lulwo ne ku stage olimba ku lwo kitegeeza okozesa mutwegwa mwe mwakkiriza yosete basiba mutani wa karatis ne famire ye etekinge over yowa personal responsibility ng'abayimbi mwagudde mu katego ka museveni akadivide ati lulu mwawedde kitegeeza industry olwede mwagihandolinze ova kuki mu state house kasita mwakiriza salimu salata ali muyimbi salimu salata wandika nyimba salimu salata atalina studio salimu salata namulugwakulama nemuhandolinga pawa zamwe nezimumuzimuwa nemukola ebintu ebyenjawulo mulunga abayimbi mwandibadde kiro to the extent nga mulina bamanagers abamanaginga group zamwe ezabayimbi nti association zamwe nga bano ba professional mu kumanaginga thani mwe kenyini ate okwefuna nimwe ogenda okumanaginga industry no abayimbi abali ku mutendera gw'ensi yonna balina ba managers mwe before nga temunakola association y'abayimbi mwali badde mulina association y'aba managers nkiddamu abayimbi bifo nga temunakola association yamwe yabayimbi mwandibadde buli muyimbi alina manaje nga bamanaje basooka bandibasoa ne batuula ne basooka baplaninga industry yeraga ekyo mwagaano kikola okuba ni bwebanayogera mulina eputu buli omwalooza ati yasinga okuyimba era yasinga okutegeera please mu administration mulimu structures nobanga gwe muyimbi manaje alina okutegeera by all means olwokuba temumanyi mateeka nabiragiro yensonga lwaki abamukyali baavu nga temuyimbidde ebbanga ddene nnyo kati before nga nina bwegisimufungize muddeyo mulwanire rightsiza mu muzijeje mwazi handlings over olwedde kati mulina ebiina nga bisatu ebyabayimbi bikwasaganya abayimbi kitegeeza museveni asaksidi nze neyo indastry agijjeewo agimenyemenye ebugudde kasitandawudde mu simu kino kyabayimbi ba nrm simu kino kiyimbi kyabani simu kino kyagenda wasalimu sere mugenda kufa mu ggwewo nga temwena kimwekoledde kubanga mwakutte rights zonali muzi waayo njagala pawo ekyokulabirako abayimbi abali international bonna bonna bonna bonna mwe mwakalaba social media mu uganda tekinawezadde bolde emyaka etaano mukaaga abayimbi bano bali offisi abaali bani tebakyalebeka ku sini tukwe bali naye bakyafuna ssente buuza bazifuna batya bazifuna mu copyright bwe bazifuna mu copyright balina social media platforms kubateeka enyimba zaabwe abaziraba ne babasasula ssente mu uganda kyagaana bwe batasobola kumanaginga even esingle youtube channel nga gwe omuyimbi that means you can't manage yourself kubanga bali abayimbi kati nga ba ub4 bava mu kuyimba they are still eh, eh, earning money from their social media platform youtube channels bannayuganda bameka bafuna sente ku youtube channels abayimbi how many are they how many are they so mwetegereze nga obudde bukyali saagala nyo bayingiramu kubanga kinkwatako naye mbalaga mu seven engeri gyajja okwawulamu buli muntu nakyawulamu nakyo babawuddemu olredday mulimu ebinja nga bina buli omwalooza yasinga okutegeera ate mukutegeera ngaate mukoleramu ensobi kasitamu handlinze powers zammwe nemuzikwasa gavumenti yabampembe babamaze kitegeeza kati buli mukakuukulu akaliwo kalowooza ndowooza yaako buli onagenda kunziba onagenda kunzita nze singa okuyimba nzesinga ssente nze nasookawo nze nkaddiye nze muvubuka nze alina oluyimba olutunda kasitamuddamu oyo nosense nze nina enyimba ezitunda nze nasooka mu kuyimba nze nina ssente nze nsinga okutegeera nga temukkiriza bantu kubategeerera oba mmwe kwetegeerera bibi vietnam the fact is buli omu neyo industry efudde okuzikakagwa michael jackson omugenzi eyafa kati emyaka gigenda mumiyitirivu nnyo bwetwogerera kati buli mwezi youtube ekyasobola omuwa emitwalo ataano egya dola ku copyright ye ngaabantu bavuyunga mizikiwe bayubi 40 baboys to man bavaako dda nemwe mu uganda bannauganda ameka abayimbi abalina youtube channels nga ziri active buli mwezi ngaofunako sente social platform zammwe zibakolera mulimu ki byebintu bimwandi bamusooka okumanejinga sooka omanejinga enyumba yo nga tondagenda kutunda mu nyumba ya neiba awo nno nvuddewo kati amasimu nga tadde hello sebo gyebala